Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu katika kipindi chetu hichi kizuri kabisa cha Indian Deals. Ni kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumamosi saa saba kamili hadi saa nane kamili za mchana. Ndani ya Indian Deals unapata kufahamu mambo mengi yaliyojiri huko nchini India. Pia utapata kufahamu lugha ya Kihindi, na ninakupa fursa wewe mpenzi mtazamaji wangu, ukinitumia namba wako, ukinitumia meseji yako kupitia WhatsApp namba yetu 0777 37 3767 na itakuwa vizuri zaidi na itapendeza kama utanitumia video yako ukijirekodi wimbo ambao unaupenda unataka nikupigie hapa studio, na ukinitumia kupitia namba hiyo hiyo 0777373767 na katika kipindi hichi cha Indian Dance, mpenzi mtazamaji wangu, uko nami mtangazaji wako Magabriel Semuje Queen Manthur. Ungana nami basi, unataka kujua leo nimekuandalia nini katika Indian Dance. Basi tunaanza katika segmenti yetu ya kwanza inayoitwa Hapa unapata kufahamu maisha halisi ya msanii mwigizaji huko Bollywood. Je, yeah, unataka kujua leo katika Tajikistan kuna nani anafanya nini? Ungana nami basi mpenzi mtazamaji wangu katika kipindi hiki cha Indian Girls. Leo tunaanza katika segmenti yetu ya Tajikistan. Hapa tuko na mwanamama leo anaitwa Sazana Sargam. Mwanamama huyu jina lake la kuzaliwa anaitwa Sazana Ganekar Sargam ila anatambulikana kwa Sazana Sargam. Amezaliwa Machi 7 mwaka 1969 huko Dabul nchini India. Hadi sasa ana umri wa miaka 52. Dini yake ni Muhindu. Baba yake Sazana anaitwa pushotam Ghanikar na mama yake anaitwa Nila Ghanikar. Mpenzi mtazamaji wangu, huyu leo mwanamama Sazana ni mwimbaji wa nyimbo, sio mwigizaji kama kina Akshay, Kajol, Karena. Hapana, huyu ni mwimbaji wa nyimbo, na nyimbo hizi pia ndo zinazotiwa katika filamu za Bollywood tunazoziangalia sisi. Ameimba nyimbo nyingi nyingi nyingi, nikisema naanze kuzitaja hapo sasa hivi siwezi kumaliza kuzitaja nyimbo zake, muda utaisha, usipate hata burudani, ila nitakupa nyimbo zake tu kidogo ambazo amefanya, ili uweze kujua kwamba huyu mwanamama mwimbaji mzuri na ameimba nyimbo ipi na ipi. Ameimba wimbo unaoitwa Tsatsa Munde kutoka katika filamu ya Vishwatma, Mela Diloka katika filamu ya Mela. Ndani ya filamu ya Mela tumekutana na mwanadada Prinko Kana, mke wake na Akshay Kumar akiwa na Amir Khan. Kuna wimbo unaitwa Itibari Mihi na kutoka katika filamu ya Kayamati ya Ajay Devgan. Pia ameimba wimbo unaoitwa kachire Kidhar kutoka katika filamu ya Mohra, na ameimba wimbo unaoitwa Kitni hasirati Hihane kutoka filamu ya Sainik. Kuna wimbo unaoitwa Diwana katika filamu ya Mary Jivansenki filamu ya Sainik, na wimbo huu umeimbwa na huyu mwanamama ambaye nimemzungumzia leo, mwimbaji anaitwa Sazana Sargam akishirikiana kabisa na King Komar Sanu, maana nikisema King anajulikana tu, King ni mmoja bwana, King Komar Sanu. Na katika hii filamu waigizaji wake ni Akshay Kumar akiwa na mwanadada Ashwi Abav. Basi tukiendelea mbele na kipindi chetu hichi kabisa cha Indian Dillsey, tunaingia katika segment yetu ile ya dictionary. Hapa mpenzi mtazamaji wangu wa Indian Dillsey, utapata kufahamu maneno kwa lugha ya Kihindi, pia utapata kufahamu vitu mbalimbali kutamka kwa lugha ya Kihindi, ila leo nimekutayarishia nambari uweze kuzijua nambari kwa Kihindi. Tukianza, tunaanza na sifuri, maanisha ni zero. Zero kwa Kihindi inaitwa shuni. Zero kwa Kihindi inaitwa shuni. Ek ni moja, ek ni moja. Do ni mbili, do mbili. Tin tatu, tin tatu. Jar nne, jar nne. panch tano, panch tano wacha leo tufikie mpaka hapo katika dictionary, ila wiki ijayo nitakuandalia vizuri zaidi na zaidi, ili tunaenda taratibu taratibu na kupa nafasi na wewe, ili uweze kuvijua vizuri na kuviweka vizuri akilini, kwa sababu kichwa kinakuwa kina mengi. Nikikupa mengi, utakuwa mambo mengi, utakuwa uwezi kuhifadhi vizuri, lakini nakupa kidogo kidogo, wewe mwenyewe na soja kono tum kono tum, nani wewe? Huo ni wimbo kutoka katika filamu ya Vuna. Wimbo huu Waigizaji wake ni Dino Morea akiwa sambamba na mwanadada Bipasha Pas. Bipasha Pas akiwa sambamba na Dino Morea aisee, na wakubali sana kwa sababu hufanya kitu yani roho kabisa ikapenda. Yona anaigiza filamu yani ule uhalisia wenyewe hasa ulivyo. Kwa kweli Bipasha akiwa na Dino Morea wako vizuri sana katika filamu na wakubali sana wakiwa pamoja, kama anavyokuwa Akshay nani Shahrukh Khan akiwa sambamba na Kajol. Aisee, filamu inakuwa inanoga hatari. Mpenzi mtazamaji wangu, nilikuambia kwamba unitumie ujumbe wako mfupi. Sasa ni ule muda ambao nimekuja kupitia ujumbe wako mfupi ulionitumia kupitia WhatsApp namba yetu 0777373767. Nilikuambia unitumie ujumbe wako ili uombe wimbo ambao unaupenda. Nipo kwa ajili ya kukuburudisha, kukufanya wewe uenjoy ma stress stress ya wiki nzima, eka pembeni. Hapa mwendo ni kuenjoy tu, hamna stress wala nini. Nikianza ujumbe wa kwanza unaosema by Yusuf kutoka jiani Asante Yusuf pande za huko na Maste Didi na kutikia na Habari yako hapo mjikoni nzuri tu. Naomba wimbo wa Mujisemu Habat ka Idhar Karna kutoka Hamherani wake uwaburudishe watazamaji wote wa Indian Lakshmi. Masingini ndio homo. Asante Lakshmi. Nisome kama Urmi wa Bububu, naomba wimbo wa Garmore Bandesia kutoka katika filamu ya Kalaniki. Da, huu wimbo ni hatari sana. Habari yako dada, naomba wimbo wa Gali Gali Mepirtai kutoka filamu ya KGF by Chumbi Watumbatu. Asante Chubi pande za huko, na wewe kukufanya uenjoy ufurahi kabisa kupitia kipindi hichi cha Indian Dulce, kwani Indian Dulce ni kutoka moyoni mwa India. kwa ambayo nina moyo thabiti kabisa nimekuachia wewe mpenzi mtazamaji wangu uburudike. Nataka kuendelea na vitu vingi, nataka kukupa vitu vingi sana sana sana, burudani uenjoy hadi basi, lakini sasa muda hauniruhusu tena, ila mpenzi mtazamaji wangu usikose kuangalia marejeo ya kipindi hichi, ni kila siku ya Jumapili saa kumi na mbili hadi saa moja kamili za jioni. Nikuambie tu mpenzi mtazamaji wangu, usikose pia kipindi kijacho. Mbali ya kuangalia marejeo, usikose kipindi kijacho, muda na wakati kama huu wa leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako magari Arsemoje Queen Madhur. Hadi kipindi kijacho, nikuambie